Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум Мы вместе бум-бум-бум, с тобою бум-бум-бум Текила бум-бум-бум, поможет бум-бум-бум Мы ночью бум-бум-бум, закончим дум-дум-дум